नमस्कार घमासान डॉट कॉम में आपका स्वागत है मैं हूँ कृष्णपाल राठौर प्यार के महीने की शुरुआत हो चुकी है और प्यार का सप्ताह भी चल चुका है आज रोज़ डे मना रहे हैं लोग आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत फूलों के बीच ये रोज़ डे मनाया जाता है हम कुछ लोगों से बात करेंगे दुकानदारों के यहाँ से बात करेंगे कि कितने का तरह के फूल वो बेचते हैं और कितने खुश होकर जाते हैं यहाँ से कपल्स जब वो इनसे फूल लेकर जाते हैं तरीके से आप कपल्स को इतने प्यारे प्यारे फूल दे करके उनकी ज़िंदगी मना रहे हैं सभी आते हैं सब लोग आ रहे हैं सारे कलर के फूल अपने पास रेड है वाइट है येलो भी है सारे कलर के बुके भी है बुके भी लेके जा रहे हैं दो हज़ार पंद्रह सौ हज़ार दो सौ ढाई सौ सारे कलर के सब आजकल के आजकल के जो कपल्स हैं वो बिना हिचके हिचके ले जाते हैं फूल अभी तो ले जा रहा है अभी कुछ तो भी नहीं बोल रहा है लेके जा रहा है मतलब भाव राव नहीं कर रहा है कुछ नहीं कर रहा है कितने का भैया तो इंदौर प्यार में भी आगे बढ़ रहा है नंबर वन आ सकता है जिस तरह सफाई में आया इंदौर में तो नंबर वन चल ही रहा ना प्यार भी चल रही है सभी नंबर वन चल रही है सब कुछ नंबर वन चल रहा है प्यार का महीना भी नंबर वन रहेगा सर कैसा रहा आज का सीजन आपका बहुत बढ़िया रहा अच्छा रहा आज का सीजन अच्छा रहा है जिस तरह से इंदौर प्रगति कर रहा है क्या आज के युवा भी इसमें काफ़ी भागीदारी दिखा रहे हैं काफ़ी युवाओं की सबसे ज़्यादा है युवाओं की सबसे ज़्यादा भागीदारी है दोनों की भागीदारी है और किस किस तरह के फूल आप रखे हुए अभी फिलहाल रेड कलर में ज़्यादा में चल रहा है एक गुलाब जैसे साठ रुपये सत्तर रुपये पचास रुपये चालीस रुपये तीस ऐसा रेट लग रहा है तो युवा लोग भी काफ़ी ऐसे ले रहे हैं ले रहे हैं क्वालिटी वाला गुलाब सौ रुपये का भी बिक रहा है अच्छा तो अगर आप भी गुलाब लेना चाहें अपनी गर्लफ्रेंड के लिए तो आप रोड डे पर उसको रोज़ दे के कल प्रपोज डे वो भी मना सकते हैं छप्पन दुकान से मैं गोपाल राठौर आप देखते रहिए